hay afirmativo, tiene afirmativo, man negativo. Bien. seguimos con seguimos con la sesión corresponde la consideración de orden del día de salud y presupuesto de que por secretaría se pronunciará orden del día 719 a 20 dictamos el proyecto de ley venido a revisión por el que se crea la ley nacional de atención y cuidado integral de la salud durante el embarazo y la primera infancia corresponde la aprobación de la lista de oradores.